幸福，点点滴滴的相处，很幸福，不会就这样结束。人生路许多苦，因为有你，不孤独，很幸福。 一起期待的日出，很幸福。有你陪伴的寒暑，往事再回顾。未来永不落幕，献上我最真的祝福。展望前程长路。 哪怕现实残酷，别人命运将你束缚，希望你能展翅飞舞，往更远的路途，在那回忆的深处，有着我们之间最真的祝福。 很幸福，一起期待的日出。很幸福，有你陪伴的寒暑，往事再回顾，未来有。 献上我最真的祝福，展望前程长路，哪怕现实残酷，别让命运将你束缚。希望你能展翅飞舞，往更远的路途，在那回忆的深处，有着我们之间。 献上我最真的祝福，展望前程长路，哪怕现实残酷，别人命运将你束缚。希望你能展翅飞舞，往更远的路途，在那回忆的深处，留着我们之间最真的祝福。 希望你能展翅飞舞，往更远的路途，在那回忆的深处，有着我们之间最真的祝福，有着我们之间最真的祝福。